Venga, vamos allá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas a una nueva sesión de la aula permanente de Yo Sigo Publicando. Y hoy os tenía preparada una sesión, vamos a esperar, ahora vamos a compartir pantalla, voy a compartir la pantalla. Aquí, presentar. Toda la pantalla, sí, toda la pantalla. Vale, estoy compartiendo la pantalla y aquí tenemos. Hoy os voy a presentar, he puesto aquí el curso de ese que se llama Tableau Desktop, que experiencia con mis primeros datos y, gráficos. Ya sabéis que eh, el otro día, cuando, cuando Javi Cantú me estuvo dando el curso de visualización de datos, bueno, estuvo presentando un poco Tableau por, <clears throat> por encima, estuve enseñando algunas, algunas cositas muy básicas y precisamente yo era, eh, en ese momento estaba haciendo <clears throat> un articulillo y, tenía algún problema de visualización o estaba trabajando con, con RStudio pero no conseguía, no conseguía hacer un blog que quería, que quería hacer. Y bueno, me animé un poco a intentar eh, solucionar mi problema con, con, con Tableau. Ahora estoy escribiendo un articulillo también con, con y lo estoy empleando para hacer otro gráfico. Entonces, ¿qué voy a contar aquí? Lo que os pongo, voy a compartir por aquí Mm, aquí tenéis el enlace, fijado a, al guioncito, si lo queréis guardar. Ahora lo, pasaremos también por el Telegram. Y un poco voy a contar, lo primero, yo no soy experto en Tableau, como he contado, mi experiencia no tiene más de, un par de semanas, pero bueno, creo que es bueno que la gente que tiene poca experiencia en algo pues, a los que menos tienen, eh, cómo van las cosas, porque creo que va a permitir ahorrar bastante, bastante tiempo o guiaros si esta herramienta puede o no puede ser útil para, para vuestra investigación o para los gráficos de vuestro artículo. Como he comentado, solo he hecho un par de gráficos tres, pero bueno, menos conozco el software y, las características básicas y este es el mensaje que os quiero trasladar un poco, cómo empezar con, con este software. Vale, aquí os he puesto, ya sabéis que <clears throat> aquí yo sigo publicando eh, ¿Veis esto bien, no? Bueno, voy a así grande, de esta manera lo tenéis. Eh, aquí yo sigo, eh, yo sigo publicando, la verdad, que hemos visto ya muchísimas herramientas de, del tema de gráficos, de cómo editar gráficos, eh, cómo visualizar datos, cómo sacar estadísticas, puesto que hemos visto algún. yo di un curso de, de Excel, si os acordáis, hace un par de semanas, hemos visto R bastante con Pedro, hemos visto Python, que estamos ahora liados con lo que nos está enseñando DM, Tablón, nos lo, incorporó un poco Javi, también vimos SPSS con Cristian, y bueno, en, cierta medida entiendo que los que estéis empezando con la tesis doctoral o estáis en los primeros pasos de, de vuestra investigación, eh, os sintáis un poco, un poco perdidos, eh, porque claro, a mí me pasa también, me pasa a todo el mundo, eh, que es bastante abrumador la cantidad de software y de, y de herramientas que existen en la actualidad para realizar la misma, la misma tarea. Y muchas veces es difícil es eh, difícil decidirse por, una y otra. Eh, y en fin, yo he puesto aquí algunos de los factores, ha sido un poco eh, algunos de los factores que tenéis que, considerar ¿vale? a la hora de, elegir los datos. he puesto aquí, por ejemplo, claro, me llama, me llama Me llama IFF el de justo ahora. Bueno, no pasa nada. Disculpad que no lo tengo desconectado ahí el Telegram. Eh, como comentaba, eh, eh, tenéis que tomar la decisión de qué vais a elegir para, para los datos. que quedará grabado ahí para el curso, pero bueno, ahí. disculpa, ¿eh? Eh, lo que tienen las clases digitales. Eh, disculpa. Eh, bueno, he puesto ahí que, hacer que decidir por algún software u otro. Pero realmente la decisión no creo que, que, se trate de decantarme por un software e ir a muerte con ese software, sino de ir teniendo conocimiento de varios software, saber qué hace cada uno de ellos y saber cuál tengo que coger en el momento, en el momento adecuado. ¿Vale? entonces, he puesto aquí el factor tip el factor de la torpeza innata para programar. Ahora habéis visto que daban muchos cursos de R y de Python. Claro, eh, los que venimos de sociales, o yo hice <laughs> humanidades, después de sociales, después ya me matemática, matemáticas, pero en, definitiva soy de humanidades sociales, nos cuesta más, eh, más porque no hay, no hay ninguna asignatura en, las carreras este, de, de, programación, nos cuesta muchísimo asimilar este tipo de, de software o de entornos de, programación. Es fácil para la gente de matemática, es fácil para la física, es fácil para los, informáticos, pero para nosotros manejar R o Python eh, a mí me cuesta eh, bastante. ¿vale? Entonces, pues bueno, yo ya considero, a pesar de que se programa un poquito, que tengo una torpecinata para programar y que no quiero, digo, saber muchísimo de, programación porque me hace, me hace, perder muchísimo tiempo. Esto lo tenéis que asumir. No quiero programar, pues ya sé que R o Python lo tengo que, que, utilizar. También tenéis que tener en cuenta que muchas veces eh, estamos, estamos matando mosca a cañonazos. Eh, ¿Por qué? Porque R y Python eh, hacen muchísimas cosas, pero el 99% de las cosas que hacen a vosotros no os interesan o no las vais a utilizar nunca. Por tanto, eh, ¿de qué os sirve aprender muchísimo de ciencia de datos, muchísimos tipos de visualizaciones si después realmente eh, en sociedad lo que tenemos que hacer es saber 5 eh, o 6 análisis estadísticos muy potentes, saber cinco 4 o 5 visualizaciones muy potentes y después con el tiempo y aprendiendo determinadas técnicas que va incorporando conforme va haciendo los artículos. ¿Vale? Entonces, ahorita este le llamo el factor, el factor visualización de, de, factor visualización. de ciencia de datos, ¿Para qué quiero saber tantas visualizaciones si no voy a emplear ninguna de ellas? ¿Vale? Entonces, R Python, R es eh, una herramienta de la ciencia de datos, pero nosotros no tenemos que convertir en unos científicos eh, de datos. Te he puesto una cosa interesante que tiene que ver con todo lo anterior, es con el factor bicicleta, que es decir, a dónde llegar con software. ¿Qué complejidad tiene mi análisis? ¿Cuánto tiempo dispongo? Eh, yo siempre pongo el ejemplo en mis cursos de, de la bicicleta. yo con una bicicleta voy a trabajar y vuelvo. Podéis ir con un Ferrari, pero no me hace falta un Ferrari para ir desde Cartuja hasta Gran Vía. Puedo ir con un Ferrari, pero la parafernalia que tengo que, necesito para ir con un Ferrari a Cartuja es tener un con Ferrari primero, que es bastante complejo, aprender a manejarlo, tener una cochera, ir todo el día a la cochera y aparcarlo en el trabajo en la cochera. Mientras que con la bici está en la puerta de mi casa, la cojo y ejecuto la tarea rápidamente. Eso lo tenéis que tener eh, también en cuenta. ¿vale? <clears throat> es verdad que te perderás muchas cosas porque no tienes ese Ferrari o no sabes programar tu PNR <clears throat> pero bueno, con la bicicleta habrás solventado muchos de tus problemas de movilidad, en fin. Y a mí una cosa que me pasa, me pasa muchísimo, y he llamado el factor olvido. Yo cojo un artículo, me pongo con R, ya, me ha pasado en, eh, dos o tres veces, ¿vale? Eh, me pongo con, con, con, eh, con R, el gráfico, dura madura y un poquillo, un poquillo empleando bastante, bastante tiempo, ¿vale? Aprendo a sacarle eh, el código de una página web, de un gráfico que me gusta, empiezo a transformarlo en viable, estupendo, saco el gráfico y después pasa el tiempo, sigo todas mis cosas y cuando voy a hacer de nuevo eh, otro paper ya se me ha olvidado por completo cómo se entraba en R, cómo se hacía el gráfico, entonces pues bueno, se me van olvidando las cosas, lo que implica que R un software Python o, este tipo de lenguaje de programación implica que tienes que estar todos los días pum, pum, pum, pum, trabajando, trabajando. Si no, después si te van olvidando las cosas evidentemente no consigues avanzar, nunca. Pues bueno, tener esos cinco factores, simplemente comentar un poco y eh, los cinco factores que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir, este tipo de, software. Yo lo he probado todo menos Python, no, no, lo he probado nunca. Hubo un tiempo que utilicé SPSS, me fue bien, me, parece me parece una herramienta interesante, muy mala en el diseño gráfico, pero yo creo que ha mejorado bastante. Y, bueno, y con R he tenido experiencias buenas cuando conseguía sacar los gráficos con cierta rapidez, pero también experiencias muy frustrantes porque había veces que estaba más tiempo sacando el gráfico en R que, que realizando el artículo científico. Y eso evidentemente no, no, no puede suceder, ¿vale? Bueno, pues a pasar ya aquí al software que nos ocupa hoy, que, que es Estáis viendo la pantalla, ¿no? Ah, sí. Eh, entonces, el software que nos ocupa hoy es, Tablo. Ojo, lo he puesto aquí, ojo, Tableau, orientado 100% a, visualización de, a visualización de datos. ¿Vale? Es un software de visualización de datos para hacer gráficas. No tienen tiene niveles de análisis a nivel estadístico, se pueden hacer algunas cositas interesantes, quizás las cosas más habituales, pero no es un software estadístico. Para eso tenemos SPSS, ¿vale? Por tanto, es un software de visualización de datos, lo tenéis que, que tener claro. Por tanto, si tengo Tableau, pero quiero hacer análisis estadístico avanzado, tendré que tener un, otro software instalado, por ejemplo, SPSS o, cualquier MATLAB o, hacerlo en RStudio con el paquete estadístico, con lo que sea, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que, que, no es un software orientado al análisis de datos estadísticos, orientado a la visualización de, datos. Aquí, fijaros, eh, os he puesto aquí un resumen de los para, esto para que orientéis un poco en, el universo de, de, Tableau. Existen tres, tres grandes productos que, saca, que tiene Tableau disponible. Tableau Prep es uno de, de sus productos. Fijaros, este es un producto bastante... Yo recomiendo que para la gente que tenga que analizar datos y no tengáis ganas de programar ni este, este, tipo de productos son bastante, bastante, bastante buenos. A mí este, eh, lo he probado alguna vez, eh, esta es interesante, lo que te permite es un poco, acordáis, ahora le veremos algún ejemplo, es visualizar y combinar tus datos antes de, antes de ponerte a sacar los gráficos, hacer análisis estadísticos, ¿vale? Y veis que el formato, lo, está aquí directamente en la página web, veis que es muy similar si, si, lo recordáis, ahora lo voy a refrescar luego porque tengo algún ejemplo, a las tablas condicionales que vimos de Excel. De manera que tú tienes una gran tabla, te permite poner los campos y las columnas en un determinado lugar y puedes ver de una manera rápida, intuitiva y bastante fácil cómo están compuestas las características de, de, sus datos. Por eso se llama Tableau press Builder, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenéis un poco cómo se visualiza. Yo lo he probado y es bastante, bastante fácil. Yo esta labor la hago previamente, como veréis a continuación, con, con pero bueno, esta opción también es bastante buena si no os queréis complicar la vida. Además, fijaros, eh, Parting, eh, no quiero abrir el software porque había una imagen bastante buena aquí y tampoco me iba a tener demasiado, pero parte de diferentes operaciones, ¿vale? Que se van haciendo y que van quedando grabadas. De manera que cuando tengo unos datos finales, tengo toda la secuencia de la operación que he ido realizando, pues combinando tablas, combinando filas, haciendo filtros, lo que sea, cualquier tipo de operación. Esto sí me gusta y esto es bastante, bastante original y esto no lo encontráis en Excel, pero aquí sí. Esta parte sí la podéis ejecutar más o menos igual con, con Excel. Bueno, por tanto, una herramienta interesante, una herramienta, digamos, previa, no tiene nada que ver con lo que íbamos a explicar hoy. Eh, lo que sí vamos a explicar hoy era un poco Tableau. Tableau tiene dos herramientas de análisis que son Tableau Online y Tableau Desktop, ¿vale? El Tableau Online es muy parecido al servicio, a, la versión de escritorio que vamos a ver, pero evidentemente esta está muy orientada a crear dashboard que se pone, por ejemplo, esto lo habéis visto muchísimo ahora con el COVID-19 de las narices, lo habéis visto muchísimo los periódicos que hacen estas combinaciones de gráficos, bueno, pues eso se hace con un software eh, online como, como, como, <clears throat> como aquí, como tabló online, ¿vale? Entonces podéis formar tableros, en fin, eh, informes y todo esto. Yo creo que Javi Cantú lo va a explicar el próximo día porque él sí tiene, eh, por eso no quería explicarlo, ¿vale? yo sé que él, tiene eh, bastantes informes que ha hecho con datos colgados y escritorios online. ¿Vale? Por tanto, si queréis mostrar un conjunto de datos de manera organizada, pues lo podéis emplear. Yo lo que voy a explicar hoy, eh, yo, creo que es el producto estrella, que es la versión de, de escritorio, ¿vale? La versión de escritorio que la, que la tenéis aquí, cuál la mía, la versión original de, de, Tableau y la que, la que vamos a explicar para hacer algunos gráficos, algunos gráficos rápidos. Vamos a ver, ¿qué, os qué quería comentar primero? Primero, eh, podéis conseguir, os tengo aquí puesto, podéis conseguir eh, aquí la versión de... Yo la probé, ¿eh? yo partí del artículo como como no tenía... Me da el sol directamente, tengo la ventana aquí y me da el ojo. No me iba. Eh, lo que os comentaba, yo cuando tuve que hacer el artículo utilicé esta versión. Te di aquí descargar prueba gratuita y si descargáis la prueba gratuita sobre la marcha podéis empezar a trabajar con, esta versión. Una cosa interesante, os lo he puesto aquí y habéis visto que Javi Cantón y, yo, lo hemos visto varias veces, también el, lo han comentado por ahí varias veces en el chat. He cerrado Georgie Hub, ah, porque, ah, no, no, está aquí, perdón. Eh, y es que podéis conseguirlo también de manera, de manera gratuita. La verdad que me sorprendió bastante, ¿eh? porque cuando se iba a acabar esa prueba de 14 días, la prueba de 14 días te registra y la utiliza directamente. Pero fijaros, tiene aquí obtener tablo para investigadores. Esta opción es interesante, yo la era bastante escéptico, pero le di aquí a, los dijo Javi, dice algo así, reclamé una o, solicité una licencia individual, bla, le di aquí, rellené, ¿vale? Puse todas las todas la, todas los datos que me solicitaba. Evidentemente aquí la clave era, bueno, aquí puse que era Fortis country, pero me pedían aquí, ¿veis? que le dijera eh, una página web donde apareciera que yo era miembro de la Universidad de Granada. ¿vale? Entonces le mandé la página web del de la universidad, la que aparece allí con las clases, con los KR, ¿vale? entonces le mandé eso. Y prácticamente a los dos días me respondieron y me dieron una clave para trabajar con, con, Me dieron una clave de activación y puedo activar el producto y lo podía utilizar hasta ahora. Y la verdad que también me escribió una, una, una, chica de allí, una, una técnico, una comercial, y me estuvo preguntando también por correo que qué me hacía falta, que cómo había ido, etcétera. O sea, que somos gente que eh, a la universidad parece que nos trata que nos trata bastante bien. Hasta ahora la versión, la, la, que tengo instalada es esta, esta prueba. Y por aquí, si queréis ya cuando, cuando el año que viene estamos ya más relajados, podemos hacer un curso, porque podemos solicitar, solicitar para hacerla en eh, curso. Vale, podemos solicitar una licencia para un curso completo. Bueno, eso está interesante que, lo sepáis. No sería una licencia de, investigadores, sino que también tenéis la de, la de estudiantes. ¿vale? De esta estudiante fijaros, esta está interesante porque os podéis descargar Tableau de estado y el pre ¿vale? O sea, que está chulo, podéis descargaros ese editor que hemos visto de ese editor que hemos visto de, datos, de previsualización de datos, edición preliminar de datos, ¿vale? Y os podéis descargar de Yo no la, esta ya no puedo decir cómo va, ¿vale? Porque no la, no utilizan, en fin. Eh, ya si alguien se mete y, consigue una contraseña que nos diga cómo, cómo la consiguió y si se la han dado, yo creo que sí, ¿vale? Bueno, eso es un poco como, como conseguirlo. O sea, a mí la experiencia esta me pareció bastante, bastante, bastante correcta. La verdad que quedé bastante satisfecho. Uno, en que como tuve la necesidad de utilizar el software, me descargué y tuve prueba gratuita. Y dos, cuando tuve necesidad de decir, vale, me gusta, voy a seguir haciendo cositas con este software, me dieron la, la clave, le dije que era de la universidad y, me la dieron sin ningún tipo de problema y sin explicación adicional. Entonces, chapó por la gente de, de, Más cositas. Eh, bueno, vamos a empezar con los, con los primeros pasos de, de Tableau. Voy a, explicar un par de cosas básicas, porque tampoco tengo, como he comentado, un nivel experto, sino que justamente quería quedarme en el nivel básico para, para enseñaros que con, con cuatro o cinco cosas ya podéis empezar a, trabajar. Y, bueno, eh, vamos a ver. Fijaros, yo lo tengo instalado aquí, voy a poner aquí Tableau, Tableau, Tableau, Tableau. Bueno, aquí tenéis la... Esto es lo que vais a encontrar cuando, cuando comenzáis a... esta es la versión de datos de, de Tableau y esto es lo que encontré cuando, cuando abrí el software. Lo primero que me, que me digo, bueno, esto está, está bastante bien, digo, lo que digo, lo primero que me, que me gustó es que podía importar bastantes tipologías de archivos, o al menos las más habituales. Fijaros aquí en la zona izquierda, ¿vale? estaba aquí Tableau te va a permitir importar archivos de Excel, evidentemente en lo que más trabajamos, archivos de texto, archivos JSON, archivos ASE, archivos PDF, un archivo espacial, ¿vale? Estos son los que vienen con coordenadas, eh, con coordenadas de, de latitud y, longitud. Por aquí creo que había algún ejemplo, ahora lo enseño, ¿vale? Archivos espaciales, archivos estadísticos, que son de los software, etcétera. Eso es todo el archivo que puede abrir. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trabajar en SPSS e importar para hacer el gráfico aquí. Quiere decir esto, que de tus tablas en Excel y hacer los gráficos aquí. ¿Vale? Entonces, pues, es un software, como decía, eh, como es un software complementario ¿vale? a otro software que damos. Y también, si trabajáis con, servidores, ahí tenéis todos los servidores con los, con los que trabaja. Es decir, podéis tener vuestra base de datos en este tipo de servidores que se va a conectar directamente, que esto viene bastante bien si, por ejemplo, queréis hacer una página web con los datos de vuestro proyecto, los tenéis en un servidor y queréis visualizarlo a través de, de Tableau Online. Estaba, está bastante bien. Por tanto, una cosa que me gustó es la compatibilidad que tiene con, archivos y con, y, con servidores. Para aquellos que queráis, cuando abráis esto, fijaros, aquí vienen algunas cositas interesantes. Aquí viene una cosilla que, bueno, os digo porque aquí viene alguna cosa que podéis utilizar para ver un poco cuando la primera vez que entréis, si no tenéis datos todavía, aquí en la zona inferior esa que habéis visto, lo que te aparece son datos ya precargados, ¿vale? Los tenéis aquí y con estos datos ya podéis empezar, empezar jugando, jugando un poco. Bueno, voy a explicar un poco, a ver, Bueno, que que este me este, vale. Os voy a explicar un poco eh, qué vais a encontrar en, en Tableau. Esta es la, zona de trabajo de, de, Tableau. En Tableau vais a encontrar dos, conceptos básicos, que son los que, los que he puesto aquí, que son los conceptos habituales que se manejan en este tipo de software. Son las hojas de trabajo, ¿vale? Y después tenéis los dashboards. Las hojas de trabajo, digamos que lo que hace es como una especie de versión de, de Excel, es decir, lo vamos en formato de, de, de celda. Y después los dashboards hoja de trabajo, ¿veis? Aquí las tenéis, hoja de trabajo y dashboard, ¿vale? Los dashboards son la parte en la que podemos hacer eh, también gráficos y combinar diferentes tipos de gráficos. Mirad, bueno, vamos a ver por aquí qué pasa. Si pongo yo aquí, bla, ¿veis? Aquí va a encontrar dos cosas. Os vais a encontrar las dimensiones, que son categorías de, de las diferentes variables que tenemos. Por ejemplo, tenemos cliente, nombre del cliente, eh, tenemos, por ejemplo, pedidos, fecha de envío, fecha del pedido, tenemos localidades, ¿vale? Y después voy a tener aquí medidas, que serían los, indicadores, cantidades, descuentos, ganancias, etcétera, ¿vale? Por tanto, tenemos dimensiones, categorías y después indicadores o medidas. Veis que aquí vais a encontrar un tablero. Esto al principio, os voy a decir la verdad, yo porque manejo mucho la hoja dinámica y, y tabla tabla este formato me pareció al principio un, poco confuso, pero también es porque mi cabeza es un poco confusa y yo no suelo las instrucciones ni, ni suelo ver videotutoriales ni nada. Solo a trabajar eh, un poco, aprender combinando y experimentando y entonces me, me, costó un poco entenderlo, ¿vale? Pero bueno, vaya aquí que, por ejemplo, si yo quiero ver qué tengo, tengo país, tengo una fecha y tengo una cantidad. Voy a ver qué país tiene más cantidad. No sé, los datos no lo he trabajado, no sé de qué son. ¿Veis? Pongo aquí los datos y aquí deposito la cantidad. Y me sale una cantidad. ¿Vale? Aquí veis que aparecen dos cosas. Podéis poner cosas en fila y podéis poner cosas en columna. Habéis visto que estos son filas y que pone país-región. ¿Vale? Si yo pongo aquí, o bien donde lo he puesto, aquí, ¿vale? Pues me la la fila Y si en la fila o bien ahí, o bien aquí, pongo el indicador, me sale que en la fila está el país y en la columna de cantidad está la, y los valores está la, cantidad. No sé qué cantidad será, pero bueno. Ahí la tenéis. Y además, fijaros, en la columna, vamos a hacer una cosa. Mira, voy a quitar, la voy a poner país aquí arriba y voy a poner aquí en la fila la ciudad. De manera que aquí me aparecen todas las ciudades y los países. ¿Vale? Veis un poco cómo funciona, ¿no? Si yo quiero los países aquí y aquí las ciudades, pues las podemos poner también así. Bueno, también, ¿vale? Bueno, veis que, un poco la combinación es saber que aquí se ponen filas, se te van a generar todas las filas, las columnas, te generarán columnas, ¿vale? Y saber que todas las medidas tienen que ir dentro de, de, de la celda. Por tanto, vas depositando en un formato muy parecido, como muy similar a las tablas dinámicas y, a, la, y a, la, y a, la, y los gráficos de, de, ¿Vale? Esos son los conceptos básicos. si alguien quiere alguna cosita más que tenga que deciros. Ah, sí, mira, aquí también os vais a encontrar importante el rollo de la navegación. ¿Vale? tanto, habéis visto que es intuitivo al máximo. Si tengo un fichero, en dos segundos puedo estar analizando los datos. Eso es muy importante. ¿vale? Porque eso vosotros como investigadores va a reducir eh, considerablemente el estrés o, aquello que, que llamamos la, curva de frustración, ¿verdad? Bueno, pues aquí rápidamente podéis estar haciendo, haciendo cosas. Bueno, más cositas que, hay por aquí. Fijaros, tenemos aquí dos pestañas que son los datos, es decir, todo esto tiene hace relación a mi fichero de datos y después tenemos los análisis, ¿vale? Que hace pequeño análisis estadístico dentro de los datos. Esto os pondría después algún ejemplo. Bueno, eso es lo que vais a encontrar un poco cuando abréis, abrí Tableau, era un poco también lo que os quería enseñar. Me a ya algunos ejemplos para que vayamos trabajando directamente. Bueno, me ya lo, que yo hice. Mira, eh, eh, yo publiqué hace poco esto. Hace poco cuando publiqué esto, lo subí el 26 de abril, publiqué esto lo publiqué aquí con los profes. Bueno, creo que lo puse por Telegram, ¿no? Creo que lo puse por Telegram pues, con suerte por ahí un rollo. Vale. Eh, mira, hice este, este, paper. Ah, lo que quiero que veáis es que las cosas que, os cuento las utilizo en mis papers o, los trabajos que, estoy haciendo. Aquí tenéis el paper que está hecho ahí con, con Overleaf, está hecho con, con, mirad, con Nicolás Robinson y con Pedro Castillo, que también son profes de, aquí Yo Sigo Publicando, ¿vale? Esto está hecho con, con Overleaf en, látex, pero bueno, eso ese rollo que importa a vosotros ahora. Eh, lo que importa es esto. Bueno, este está hecha con Excel, es una tablica. Aquí, mirad, voy a poner, algún, voy a poner, este el ejemplo que os traigo este. Claro, yo cuando el otro día, eh, cuando me puse a hacer eh, eh, el artículo este, quería representar el tema de, la distribución de, los datos, en este caso de un indicador que se llama atención Atención Score. ¿vale? Intenté hacer este plot en R, que es bastante fácil, pero yo soy me manejé con los gráficos, pero no me salía como, como yo lo quería. Y entonces probé con Tableau y al final acabé, al final acabé sacando esta representación. ¿Vale? estos son los gráficos que hecho con, con Tableau y que me voy a enseñar cómo, lo hice. Veis aquí un box plots y después está este también de, este, este que es una especie de, universo de, burbuja, ¿vale? Me gustó hacer estos gráficos porque, bueno, este te muestra la distribución de los datos y te enseña, por ejemplo, estos son repositorios y esto es un indicador bibliométrico, te enseña en qué repositorio se alcanzan los valores más altos, en qué repositorio se alcanzan los mejores promedios, ¿vale? Dónde está la mediana, el cuartil, en fin, etcétera. Un, un, gráfico de Boxplot convencional, pero bueno, yo utilizo mucho los Boxplot porque te permite saber muy bien las características de, una serie de una, una distribución, ¿vale? Pues bueno, sabes que aquí que BioArchive tiene un promedio de este indicador mucho más alto que PMSE o que todo el resto de repositorios, pero fijaros que pmc e tiene los papers que mayor impacto, que mayor impacto tiene y después el primer cuartil, cuartil es mucho más, más, largo, más, más amplio, bueno, no me permite comparar. Y además, este, fijaros, pero claro, aquí no sabemos cuántos casos hay. Podemos sospecharlo porque se ve aquí mucho negro, mucho negro, pero no sabemos exactamente. Fijaros que con este lo que quería dar es un poco que cuando el lector leyera, viera la imagen global de lo que es cada, cada repositorio, de manera que si ustedes ven aquí y dicen, ah, BioArchive y PMC molan, porque parece que tienen muchos datos. Si me voy aquí a PMC y lo busco, veo que PMC es uno de los repositorios que más, porque hay muchos puntos y muy grandes, que más, eh, porque cada punto de esto representa un artículo científico, cada uno de es una observación, ¿vale? Pues son todos los, repositorios que tienen más artículos, que tienen mayor número de observaciones y que tienen los valores más altos. Aquí, fijaros, los valores más altos, ¿vale? Y además, aquí pues me permite, combinado con esa información, saber exactamente cuál es la distribución, el promedio, los cuartiles, los casos extraordinarios. Y, por ejemplo, BioArchive, BioArchive, que está por aquí, lo miramos, BioArchive, el verde a este, ¿vale? a pesar de que Biorquín es un problema más, más, chico, se puede ver a que tiene, fijaros, tiene muchísimo menos artículos ingresados y tiene dos artículos que sobresalen. Por tanto, esta combinación de gráficos que yo tenía en mente eh, era bastante interesante porque te permite analizar una, muestra de manera bastante, bastante buena e interpretarla. ¿vale? ICS, y aquí tenía algún otro ejemplico, ¿vale? Los mismos. Esta es una narrativa que iba de lo más general acceso abierto, acceso no abierto, tipo de acceso abierto, bronce, close y para palo particular, ¿vale? Fui analizando, descendiendo. Bueno, vamos a ver un poco cómo hice yo eso. Ese tablón, ¿no? Sí, por ahí desapareció. Entonces, voy a enseñar un poco aquí, ahora vemos otra vez tablón. Aquí tengo lo que os comentaba. Aquí tengo yo el ficherico de, tengo aquí el fichero de, tengo aquí el fichero de datos, este, vale, aquí tengo el fichero de datos, sí. Este es mi fichero de, datos, veis que tengo aquí cuántas, tengo un total de 3.320 observaciones, veis que lo que tenemos son artículos, artículos científicos, este es el DOI, artículos científicos, resultó paper en general, no, tiene por qué ser artículo. ¿vale? Tenemos indicadores, tenemos entonces las medidas, tenemos un indicador que se llama Almetric, y otro que se llama Tensac, el número de citas, y después tenemos varias categorías y, atributos de, los artículos. Si están indexados en alguna base de datos, si están en acceso abierto, y aquí veis que está el de los repositorios, en qué repositorio está presente. ¿Vale? Normalmente, como os decía, hay una de las cosas que hace el Castarro el tablo eh, el tablo PREP, es que podemos, o debería hacer siempre en vuestra vida investigadora, es hacer análisis previo de los datos con una tabla dinámica, de manera que antes de hacer un análisis sepamos que nos vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber más o menos, oye, ¿cuántos artículos hay en el repositorio? Pues puedo mirarlo así, ¿vale? Oye, pues mira, voy a analizar estos repositorios y ya veis aquí que se ve claramente cuáles son los más grandes, los que tienen más interesados, los que menos, o los que, por ejemplo, tienen mayor promedio de mayor promedio de, de, de citas en este caso, ¿no? Lo que os digo, simplemente, con esto, ¿vale? Es que en cierta medida eh, antes de poneros a hacer gráficos con los datos, tengáis un conocimiento de qué está ocurriendo con los datos o de las características principales de, nuestros datos. Bueno, eso es simplemente un comentario. Voy a cerrar el fichero, a guardar, y aquí estoy en tablón. Tengo un fichero en Excel, perfecto. Microsoft Excel, y le damos aquí. Eh, este es nuestro. Open Access Dataset, ¿vale? Fijaros, cuando nosotros vamos, vamos a... Vamos, vamos, perdón, perdón, perdón. Aquí, ah, aquí, aquí, asistente de concentración. Vale. Eh, cuando nosotros vamos a trabajar en, en, en, Tableau, fijaros lo que nos encontramos al importar los datos. Nos vamos a encontrar el típico gestor de, importación de datos. En este caso, veis que tampoco es muy complejo. Le he dado a Excel, ¿vale? Y tiene pocos, pocos campos. Pues me dice, aquí previsualizar los datos. Yo en principio he visto, que he visto todos los datos y digo, vale, están todos los campos. Están todos los campos y están divinos. Vale, además me lo parece todo que está bien, perfecto. Pues ya está, fijaros qué fácil. Una, cosa que está bastante interesante es que, por ejemplo, yo tengo el fichero aquí guardado, ¿vale? Pero imaginaros que hago cuatro observaciones más y añado cuatro casos más, los puedo añadir perfectamente, como Tabló conoce la ruta donde están los datos, ¿vale? Si le dais a tiempo real, ¡plá! te va actualizando constantemente el fichero con el que trabaja, ¿vale? Entonces, si actualizáis vuestro fichero, no tenéis que cerrarlo, guardarlo en Tableau, sino que Tabló está directamente eh, vuestros datos. Bueno, no me voy a enrollar mucho con eso. Vaya aquí, podemos ir a la hoja de trabajo, que no me interesa la hoja de trabajo, que es la parte que habéis visto. Si no, me ahí, aquí, al dashboard. ¿Vale? ¿Qué tenemos al dashboard? Pues tenemos, vamos a ver, que voy a coger yo que me pierdo. Sabéis que... Vale, aquí en el dashboard lo que tenéis es un poco lo que hemos explicado, lo que hemos explicado antes. ¿vale? Que tenéis, eh, veis que tenéis aquí las dimensiones, el DOI, si está en acceso abierto, si está indexado en varias bases de datos, en qué repositorio está indexado, ¿vale? Y aquí tenéis los dos indicadores, medidas que puedo utilizar, almétrica y time la almétrica y el número de citas. Perfecto. Mira, yo cuando me puse aquí, realmente no, me puse, cuando empecé con, con esto, empecé a lo loco, a cosas por aquí, ¿vale? Digo, hostia, ¿esto qué pasa aquí? Y vea que, pasaba un poco cuando, cuando iba poniendo cosas, ¿vale? Ah, ¿veis? Y veía como un poco se iban combinando las cosas y era fácil de aprender. Es un poco lo que tenéis que hacer. Veis que, por ejemplo, eh, digo aquí, mira si le digo aquí, dime los repositorios, me los dice, ¿vale? En la fila represento los repositorios. Y si le digo aquí, por ejemplo, eh, dime si está aquí, eh, vamos a poner este en acceso abierto. Me dice si está en acceso abierto o no. Y después, para cada uno de ellos, me dice los valores. ¿Vale? Pues bueno, he visto que en definitiva no, no es tan difícil. ¿eh? Y fijaros que también podemos ir combinando unos con otros. entonces, muchas veces lo que tenéis que experimentar es esta combinación de, de datos. la combinación de datos la que os favorece. intentar comprender un poco cómo funciona el sistema que habéis visto que, es bastante fácil. Os voy a enseñar ahora el plot que habéis visto en el, gráfico. que era un poco el objetivo que yo tenía con este curso. Vamos a ver el bicho este. ¿Dónde está el pequeño tirirí? Aquí, aquí. El bicho este es el que voy a enseñar, el plot, ¿vale? Que es bastante útil. Venga, perfecto. Ese es el box Y digo, ¿cómo consigo eso? Hago quitar cositas. Y digo, fijaros, eh, voy a poner aquí el nombre del repositorio. ¿Vale? Fijaros que cada vez que yo voy poniendo cosas, me dice con esa combinación qué gráfico puedo utilizar. Y me dice, con una tiene que probar varias dimensiones y varias medidas. Bueno, aquí si pinchamos cada uno va diciendo que, es lo que no hace falta, ¿vale? Pero veis que ahora mismo no se sombrea, está todo sombreado, no puedo hacer nada más que tabla. Vale, bueno, ahí tengo eso puesto. Voy a poner también aquí las métricas, ¿vale? Y fijaros lo que ha pasado. No lo habéis visto porque, como veía a todo leche, voy a repetir. Pongo el gráfico pongo aquí, pero fijaros lo que ha pasado, eh, lo que ha pasado aquí, me sale el gráfico, ¿vale? Y cuando le doy ya me lo pinta. Me sale ya que se está activado. Tengo varios activados, si vais aquí, ¿vale? Con esa combinación, ¿vale? Ya puedo hacer varios. Es decir, poniendo en la fila algo y poniendo valores, ya me asistieron varios, varios gráficos. Bueno, aquí tenéis el box plot, que, que fue el que yo, el que yo utilicé. Fijaros, ¿vale? Como aquí. Si ponéis así los gráficos, lo que os digo, si ponéis los si vais cogiendo etiquetas o dimensiones, vais a poder un poco eh, construir diferentes gráficos. En este, por ejemplo, si en la fila volvemos a poner la source, pues nos aparece aquí un gráfico boxplot para cada uno de los repositorios. Pero si lo pongo aquí, me aparece el boxplot aquí, como veis, ¿vale? ahí, para cada uno de, para cada uno de los repositorios, pero ya individualizado. Entonces, ponemos repositorio, vamos a poner los casos aquí. Perdón. Vamos a poner eh, aquí la metric y aquí vamos a poner eh, repositorio. Y vamos a escoger este. Fijaros que aquí hay una cosa interesante que es que podemos editar el eje aquí, bueno, aquí he visto que ya tenemos eh, el, box, plus puesto, ¿vale? Tenemos la distribución de, este indicador, que es el indicador de, almétrica. Y fijaros, si le damos a editar eje, nos va a salir diferentes, diferentes opciones para el eje. Yo la que utilicé fue logarítmica, que es la que nos va a permitir ver, los datos de manera diferente. Vamos a poner aquí, que no sé lo que hay. Ah, ¿vale? Bueno, aquí lo que ha pasado simplemente es que la tenéis que meter, claro, tengo que meter los casos aquí, ¿vale? Le he metido los casos he cogido todos los artículos y los he puesto así. Por eso se han puesto ahora los, puntos. Y ahora vamos a poner aquí... Ahí, ¿vale? Entonces, lo que veis que en la fila, fila, ¿vale? Están representados los, indicadores en cada una de las filas. Y en las columnas, una columna, dos columnas, están representados los source que son los repositorios, que los veis aquí abajo, Y además le hemos dado un poco ese valor de, escala logarítmica, porque si no ponemos escala logarítmica no vemos los datos, porque los datos tienen valores muy elevados, ¿vale? Además tienen mucha acumulación de valores en esta zona. Y entonces si no hacemos logarítmicamente se va a ver aplanado y no va a ver los, datos. Mira, es, interesante eh, que vamos un poco aquí, que veáis también esta parte, ¿vale? Habéis visto cómo se ha hecho el blog post, pero tiene también una parte muy interesante que nos permite contextualizar los datos tenemos los datos y tenemos el análisis. Si le damos análisis, fijaros que interesante porque nos va a sacar, por ejemplo, la línea del promedio. Nos va a decir, para toda la muestra, ¿dónde está el promedio? Habéis visto que aquí ha salido el promedio. Le podéis dar también, por ejemplo, a mediana con los cuartiles y te aparece dónde está la mediana. ¿Vale? Veis que es muy interesante porque Tableau nos permite insertar información contextual de las diferentes distribuciones que nos va a permitir enriquecer muchísimo eh, este tipo de, gráficos. También, por ejemplo, podemos poner aquí los promedios con el intervalo de confianza 95%, los medianos con el intervalo de confianza 95%. Porque ahí tenéis varias, variaciones. ¿Qué más cosas podéis hacer que sean interesantes? Mirad, si le dais, pincháis sobre la figura, tiene la opción de formatear y vais a poder ¿vale? cambiar los colores, la transparencia, el tipo de gráfico que queréis, si queréis, ¿vale? Vais a cambiar moderno, cambiar los, bordes, los bigotes, ¿vale? Y bueno, he visto que podéis cambiar un poco también la edición del gráfico de una manera bastante fácil. Aquí, fijaros, aquí te pone tamaño. Pues si le doy a tamaño, taca, taca. Si me la distribución esa, se me pone bastante grande. Podéis seguir editando todos los datos uno a uno o la línea concreta, eh, eh Podéis hacer bastantes cosas eh, en ese sentido. ¿Vale? Bueno, para eso habéis visto que es muy fácil eh, editar este, hacer un, en este caso, un plot. Podéis probar, yo lo que hice fue probar con, varias, con varios gráficos. Aquí tenéis otro, aquí tenéis otro gráfico, aquí tenéis otro gráfico, ¿vale? Pero bueno, veis, lo, bueno es que podéis hacer con, con al menos lo que me parece muy interesante es que toda esta parte, ¿vale? De, de experimentación, de combinación de datos, la ser hacer bastante, bastante bien o no, bastante entretenida. Vale, yo estuve bastante tiempo viendo, pero al final encontré lo que me interesaba. bueno, podéis seguir viendo aquí, podrían saliendo, simplemente para que ¿vale? Vais cómo van saliendo los gráficos. Este es el otro gráfico, ¿veis? Que yo, que yo utilicé, que es el de burbujas, que nos permite hacer... Bueno, este exactamente no, yo hice punto por punto. Cogí todos los puntos y taca, taca. Ahí, ¿Vale? Y lo eché. ¿Vale? Hice este gráfico, ¿vale? Donde cada punto era un articulito, ¿veis? Que me aparece aquí, pincho en el punto y ahí veis, ahí veis que me aparece DOI, Open Access, en fin, diferentes, diferentes cuestiones, ¿vale? evidentemente, todo esto también lo puede, lo puede editar, ¿vale? No hay ningún, ningún, ningún problema en editarlo. Ahí tenéis lo las opciones de edición que, presenta, ¿vale? Esos son los dos gráficos que, yo utilicé. Vamos a ver alguna cosita más. ¿Veis lo que pasa? Fijaros, tengo otra variable aquí, que por ejemplo, aquí va lo bestia, estos son repositorios, cada cosa de esta, cada color un repositorio, ¿vale? aquí podéis ver, por ejemplo, que los repositorios Bjorker el que más tiene, bueno, el que más tiene es este, en esta muestra, MerkIF, después el más chiquitito este es de MerkIF, el naranja, ¿vale? Pero veis que tengo aquí otra cosilla que se llama acceso abierto, que nos dice si el acceso abierto es híbrido, bronce, y veis que, por ejemplo, es lo que os digo, tenéis que jugar con esto, porque si lo pongo así, veis que me hace otra combinación diferente de, del gráfico. Este, vamos a coger este, ¿vale? Veis que, por ejemplo, ahora me saca los mismos repositorios, pero me hace una combinación en función del acceso abierto, bronce, cloud, green y hybrid. O si lo ponéis aquí, te sale otra cuestión totalmente diferente. Lo que os digo es experimentando porque, porque podéis sacar, porque ya veréis un poco las posibilidades que tiene de representación. Este mismo gráfico, un gráfico parecido empleado yo ahora en otro, en otro artículo. ¿Vale? Aquí tenéis más, cuestiones. Eso es un poco lo que podéis, eh, lo, que, lo que hice yo en ese gráfico. Gráfico de burbuja, formatear caja, lo hemos visto y el editor de marcas también lo, editor de marcas también lo hemos visto. Os voy a enseñar el otro, el otro gráfico que, hice. Este es el otro, el otro gráfico, lo de un partido para un artículo que justamente estamos, estoy terminando ahora con, con con el famoso Wense. Aquí lo tenéis. Aquí está, conectado, está conectado por ahí anda. Ahí lo tenéis conectado. Este lo hemos hecho en Google, en Google Docs, bueno, ahí tenéis el articulito. Y estamos trabajando, mirad, ahí he vuelto a utilizar, fijaros, un gráfico parecido al de antes, a la, opción esta. Pero en este caso, vale, he dado el tamaño de los puntos según un, valor de producción y he hecho ese que os he dicho, ¿vale? De manera que aquí veis, pues tenemos todos los libros, serían todos estos, libros históricos, serían estos, ya nos permite saber un poco por el tamaño de una muestra y otra, que esto se puede representar igualmente en un gráfico de barras, pero yo me decidí por esa, por esa representación. Y aquí tenéis eh, el libro activo. Bueno, ese es el gráfico similar al que hemos visto ahora, pero ahora os quería enseñar este, ¿vale? Que lo, que lo hice el otro día. Veis que es un gráfico bivariante en el que estáis viendo, eh, por ejemplo, estos son investigadores del ámbito de, la bibliometría y lo que estáis viendo, el número total de citas que tienen Google Scholar, el número de Worker Identity Inclusion, de Total Holding Inclusion, que es otro indicador que, bueno, nosotros no hace falta conocerlo, y veis que está clasificado según sea activo histórico. Bueno, este es un poco, un poco el gráfico que, he hecho y el que os voy a enseñar cómo hacerlo. El gráfico es simplemente un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Entonces, fijaros, he puesto aquí en el, el, guión mostrar mi esperanza de en R. Bueno, este gráfico lo hice previamente, previamente aquí en R, eh, por aquí lo tengo que tener. Vale, aquí lo hice en R. Veis que está aquí mi paquetito de, que lo, lo tengo aquí mi paquete de R, lo tengo aquí. Y lo hice con, con Studio Y esta fue mi primera... No, este no es el de R. El de es el que, he hecho con... Este es el que hice con R. Aquí lo tenéis, chicos. Este es el que hice con, con R un poco. Claro, tampoco es que sea muy hábil con R, entonces me salió un churro. Un churro bananero aquí, fatal. Vamos a ver otro R. Mira, aquí este estaba mejor de R. y fui mejorando un poco. ¿Vale? Pero bueno, como soy tan... Me gusta hacer los gráficos bien, no lo veía no me salían del todo bien. A pesar de que podía poner la, la etiqueta de activo, histórico, en fin, no me gustaba demasiado. Y ya que, aprendí R, bueno, digo que aprendí con el tablo intenté probar en hacerlo en Tableau. Y este fue el resultado. En Tableau Voy a cerrar otra para que lo veáis desde principio. tablo tablo aquí lo tenemos, tablo tablo tablo tablo como se diga. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Digo, eh, ah, mi archivo en Excel y digo ejemplo de Worker Identity. Vale, aquí lo tengo. Vamos a ver qué datos tenemos ¿Qué datillos tenemos por aquí? Tenemos tíos o investigadores, nombre en definitiva, que nos dice si son jubilados o no, activos, históricos. Nos dice la universidad, nos dice el indicador total holding, trabajos totales y número de citas. Por tanto, tenemos los estudios que estamos analizando, la dimensión, según la, la, la, denominación que le otorga Tableau, activo histórico y tenemos tres medidas. Perfecto. Bueno, voy a dar aquí nueva hoja de trabajo, nuevo dashboard, ¿vale? No, nueva hoja de, perdón, nueva hoja de, nueva, nueva hoja de trabajo, aquí. Perfecto. Aquí ya tenemos los, datos, habéis visto que es bastante, bastante fácil. Ya tenemos los datos para trabajar de un en aquí no tardamos nada. Y digo, venga, ¿qué quiero representar? Esto para que vea un poco el quiero, vamos, vamos a ver el grafiquito que teníamos aquí en, el R, ¿vale? porque que, intentéis un poco ver, lo que creo que veáis la mecánica de esto. No, esto no. Aquí está la investigación, este. Ese, este que quiero aquí. Vale, tengo eso y digo, vale, aquí tengo el eje de la X, el de holding, divino. Y aquí tengo la cita en Google Scholar el tamaño, el holding y el color, si es activo histórico. Ah, perfecto, ¿vale? Pues vemos un poco qué es lo que queremos y digo, vale, aquí en el eje de la X, la fila, pongo los holding. Perfecto. Aquí arriba, en el eje de la Y, pongo la cita. Y fijaros, ya me ha generado los dos ejes, ¿vale? Como he puesto una fila y una columna, ya me ha generado los dos. Lo he puesto al revés, perdón. Este por aquí y este por allá. Total Holding es ese. Este lo voy a ampliar por aquí, que podía ampliarlo. Eh, así puedo. Ahí, leche. Vale, ahora quiero ver a la gente. Vale, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Quiero, tengo autores. Pues los autores Lo he hecho dentro. ¡Plaf! Habéis visto que los autores, veis aquí los puntos son autores, ¿vale? Repetimos, los autores, que son los casos, uno por uno lo he hecho aquí, ¡plá! Eh, fijaros, ¿vale? Ya aquí ya tengo un análisis bastante chulo. Tengo aquí al tipo Dorf, ¿vale? Que tiene tantas, el que más citas tiene, pero no tiene tantos holding. Y aquí tenemos al que más holding tiene, que es Caroline S. Perfecto. ¿vale? Ahí vemos ya eh, algo chulo, o sea que ya tenemos un gráfico que hemos hecho en, dos segundos. Vamos a darle un poco de, contenido al grafiquillo este, como para hacerlo similar al que tenemos. Fijaros, esto lo he explicado antes, pero es eh, importante. Esto me recuerda que no he compartido con vosotros. Aquí viene Evaristo Jiménez, que es mi director de, Tesi y compañero mío del departamento. Así que, Marito, buenas tardes. Eh, aquí os paso también lo del formulario de la firma, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Ese. Vale, bueno, como comentaba, os he puesto ahí los punticos y, que son los, autores de bibliometría y ahora Fijaros, le vamos a dar, como decía, un poco de, contenido al gráfico. Lo primero que voy a hacer es darle el tamaño. Aquí tengo, fijaros, utilizar el, indicador Total Holding y cita. Voy a utilizar el indicador work on, el número de trabajo, para que sea el tamaño de la pelotilla. Fijaros cómo mola esto, que te viene aquí y ponéis tamaño. ¿Veis que el cuadrito con tamaño? Lo pongo aquí, plaf. Y eso es lo que le ha dado tamaño ahora a, a, a los puntos. ¿Veis? es esta que más trabajos tiene, que es José María López Piñero, que más trabajos tiene, ¿vale? fija la pelotilla, ¿vale? Si pincho el tamaño, bueno, aumenta el tamaño, evidentemente. Ahí tenéis pelotazo, ¿vale? Ahora, me iba cogiendo un poquito más de cuerpo. La, ah, veis que esta la que tenía más libre holding, pero no es la que tiene más trabajo. Y este, sin embargo, de solo para que sí tiene trabajo, library holding y, y, ¿vale? Y veis, veis, bien un poco la descripción. Ahora, quiero ver ¿Cuál de estos puntos es un autor activo o histórico. Como tengo esa etiqueta, aquí en la dimensión estatus, se lo doy. ¿Y cómo le pone la etiqueta? Pues fijaros, voy a decir que el estatus, el estatus me dice si es histórico o activo. Y digo, quiero que me dé una forma diferente. Taca, taca. Fijaros, pues me da una forma. Aquí me da que para los histórico me ha dado un cuadrado y para los activos me ha dado un redonde Bueno, es una alterada brutal poner un cuadrado ¿vale? Pero la damos formatear y ahora por aquí para... Vamos a ver dónde estaba. Aquí. ¿Veis? Activo histórico. Vamos a poner aquí alguna cosa cachonda. Vamos a poner... Al activo le vamos a poner una mariquita y al histórico le vamos a poner una bombilla. ¿Vale? Ahora mola más. ¿Vale? Bueno, pues veis que podéis ir cambiando la, bombilla, esta no me gusta. La mariquita sí me gusta, pero la bombilla no. Voy a ponerle al otro. Le voy a poner un, al histórico, le voy a poner un sol A ver qué tal se ve. Bueno, voy a dejar de tonterías, así soy yo, me paso haciendo tonterías con los gráficos, Bueno, habéis visto que podemos cambiar la, forma. Tenemos los, los activos y los históricos, ¿vale? Y bueno, también podéis modificar color. Ahora ya no podemos modificar color porque para ser el tonto no puedo cambiar color. Vamos a poner una cosa más seria, hombre. ¿Qué pasa? Estamos en la universidad. Ahí. He puesto X y estrellita, ¿vale? Y veis que voy a utilizar el status también para poner color. Ahí visto, status, pone color, que el status sea el color, que el status sea el color, pues se lo pongo y ves que además, ahora además de haberle dado un puntico, una cruz para lo histórico, le da un colorcito. Y ahora, ahora se está quedando ya un poco más, más guapo, ¿no? Y ahora, fijaros, voy decir que le voy a decir que me dé el nombre. Fijaros, aquí hay una cosa que dice etiqueta, ¿vale? Y digo, vale, para la etiqueta dime el nombre de los tipos. Y ahí tenéis, ya me sale aquí en la etiqueta y me dice los nombres. Lo bueno que tiene Tableau es que tiene eh, un algoritmo que te deja los nombres, para esforzar lo que te aparezcan todos los nombres, pero solo te aparece una combinación óptima para que no se solapen uno unos, unos con otros, ¿vale? Eh, eso está ya un poco mejor, ¿verdad? Y aquí en análisis, que es una herramienta que tenemos que utilizar, podéis meter alguna, alguna cosilla, alguna decoración que nos permita contextualizar datos. hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es la línea promedio. Así, ¿veis? Los promedios. Esta línea promedio te dice promedio tanto de de Google Scholar, bueno, el promedio de Google Scholar estaría aquí entre 1198, el promedio de libros Horizon en 528 y te los cruza. De manera que sabemos que toda esta peña que está en esta zona, por encima de esta línea y a la derecha de esta línea, está por encima de, del promedio. Bueno, podéis meter también las medianas por cuartiles, ¿vale? Podéis meter varias cositas aquí que haga en tu gráfico un gráfico ¿vale? Por ahí también tenéis para meter, ah, esto, la línea de tendencia, ¿vale? También podéis meter la línea de tendencia, tanto para una serie, en este caso para los históricos, como para los... Bueno, he visto que podéis ya meter bastantes cositas en el, en el gráfico, ¿vale? Y bueno, esa es la, esto es un poco lo, lo, que quería, lo que os quería comentar esos son los dos gráficos o las dos cosas que, he conseguido manejar un poco, los, más o menos a, un nivel decente, los pop plop y, y, este gráfico de mi variante, ¿vale? Y un poco lo que quería comentar. Ya he dicho que, no soy experto, quería trasladar cuál era mi, impresión, un poco en plan rollo unboxing, de esto que hacen los, youtubers, ¿vale? Y, y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta yo puedo ayudar con alguna pregunta, pero como he dicho, no, soy experto. Ya sabéis que este curso sirve como intro al que va a ser nuestro colega eh, Javi Cantón, que creo que está el martes el miércoles de la semana que viene. Y creo que Javi eh, sí controla a y sobre todo controla para crear dashboard, capaz de poner online y conoce todo lo de estas. Yo, conforme vaya haciendo gráficos, puedo seguir haciendo, eh, haciendo cursos, ¿vale? Pero bueno, ahora, como conozco solo esos dos, pero yo creo que para lo menos eh, sí os ha ayudado un poco a, ver un poco las posibilidades de, este software y, bueno, yo animo a que lo utilicéis porque la verdad que es un software que te permite trabajar con la datos de rapidez, da resultados inmediatos, da resultados de, calidad, así podéis hacer artículos para incluirlos en vuestros papers sin ningún tipo de problema y es una herramienta de exploración de datos bastante intuitiva y además puede llegar a un nivel bastante profundo de análisis. Que bueno, eh, si no tenéis preguntas, pues mejor, así me da tiempo a prepararme para sacar los perros y, nos vemos próximamente. Muchísimas gracias por, asistir, un abrazo a todos y, y a todas. Chao.